жалғасы қызының неге жылап айқайлағанын түсіне алар емес жүріңдер жүріңдер деген әкесі қалған арақтарын қолтығына тығып кетіп барады тіпті қызының не үшін жылағанын сұрамады да эх құлқынын тескен қуарағай мектеп бітірген күні кешкі отырысты аяқтап үйіне қарай қайтар жолда сыныптасының ағасы азамат күтіп тұр бұрыннан сол жігітке ғашық еді өзінен 5 жас үлкен болса да үнемі сол жігіттің сөз айтатынын күтіп жүрді бүгін сол тілегі орындалғандай назерке сондай бақытты сөз айтқан күні назерке өз сезімін жасыра алмай қызы болуға келіскен еді бақыттан бал-бұл жайнаған қыз таңертең тез-тез жиналып үлкен қалаға жұмыс жасауға аттанбақ Азаматта та артынан баратынын айтқан болатын назеркені қалада әкесінің қарындасы шақырған ондағы жұмысы маршрутта кассир болады жаз айы күн ыстық маршрутта адамдар толы әр аялдамаға келген сайын айқайлап отырады одан қалды жігіттерді тиісіп мазасын алатын азаматпен тек телефонмен сөйлескені болмаса кездесуге мүлде уақыты жоқ таңмен таласа тұрып кешке күн бата келеді ішетін тамағы да суып қалатын бір жағынан бүйрегі ауыратын болған екі ай істеген соң бұл жұмыстан бас тартты азаматпен сөйлесіп жүргенде даяшы жұмысын тапты азаматтың туысының шағын кафесі бар автовокзалдың маңында орналасқан сол жұмысқа азамат ертіп апарды бастығы әйел адам азаматтың жеңгесі өте иманды жылы жүзді жан екен барлық мән-жайды көрсетіп ақшасын күнделікті төлеп тұрды жұмыстан күнде азамат үйге дейін әкеп тастайтын бірде ішімдік ішкен азамат күтіп тұр аза саған не болды неге ішіп алғансың не ғой мен саған бірдеңе айтуым керек сен мені шын сүйсең дәл бүгін дәлелдеші деді жігіт не деп тұрсың сен аза нені дәлелдеуім керек жігітінің ойын түсінген назеркенің көздері жасаурап барады жаным бүгін түнде менің жанымда болшы сені алдамаймын сразу үйленемін саған жігіттік сөзім кет кет енді көзіме көрінуші болма соңғы маршрутта келе жатыр асыға мінген назерке көзіне көзілдірігін тағып алып жылап келеді үнемі артық сөз айтпайтын азаматтың ішіп алып айтқаны жүрегін жаралады түн назеркенің ұйқысы келер емес осы уақытқа дейін артық қылығын көрсетпеген азаматты ойлаған сайын көздерінен мөлдіреген жастары домалап барады азаматты көргісі келмей жұмысына да бармады бастығы телефон шалғанда жұмыстан шығатынын айтты тұрып жатқан үйінің қасында шағын дүкен бар сол дүкенге сатушы керек деген қағазды көрген болатын таңмен ерте тұрып өзін ретке келтірген қыз дүкенге келді қағаз әлі де ілулі тұр екен сәлеметсіз бе апай саламат бол сіздерге сатушы керек пе мен сол жұмыспен келіп едім иә иә келіңіз деп қуанып кеткен әйел жұмыс барысын түсіндіре бастады назеркеден бір жас үлкен ұлы барын ол түстен кейін оқудан келген соң көмектесетінін айтты түстен кейін бағана айтқан ұлы келді есімі дулат қара торы болса да тартымды келбетті сәлем дүкенге келуіңмен құттықтаймын сені күлімдеп қолын созып амандасты назерке екеуі бірден тіл табысып дос ретінде араласа бастады азамат сол күннен соң ауылға барып өзінің құрдасы әрі оқу бітірген жұмыс істейтін қызға үйленіп алған сыныптасынан естігенде таң қалғаны рас енді ғана дулатты іштей ұнатып бар сырымен бөлісіп жүргенде араларына дулаттың ағасы думан түсті думан әскери қызметте жұмыс жасайды назеркеден жеті жасқа үлкен жұмыс барысымен басқа қалада жүріп демалысқа келген екен келген бойда екі көзі назеркеде мама бұқусың күшті әдемі қызды алыпсың дүкенге назеркеден көзін алмай қарады е өзі сондай жақсы қыз келінім болса арманым болмас еді мына сөздерден кейін назерке ұялып төмен қарады назеркенің әрбір ісі тақадай өте тазайын бала кезден үй шаруашылығына епті болды думан келгелі қыздың қасынан айналшықтап шықпай қойды қанша жерден ұнатпайтын айтса да думан сөз айтуын қоймады тіпті інісі дулаттан қызғанып назеркемен араласуына да тыйым салған бірде ішке зат келгенде дулат келді сол кезде наз мені кешірші сені ағам қатты сүйеді енді біз араласпай ақ қойсақ енді ғана дулатты ұната бастаған қыз араларындағы байланыс үзілген соң үнсіз мұңайып жүрді ағасы думан алтын сақина ұсынып ізінен қалар емес бір түнде ойланып бәрінен бас тартқан қыз ауылға кетіп түнді ауыл еш өзгеріссіз әкесі әлі де ішуін қоймаған анасы сол баяғы тіршіліктің қамымен жүр үйдің тірлігімен жүрген әзірге үйден ешқайда шықпады еститіні үйбай, сен қыз абайлаш сені алып қашайын деп жүрген естідім деп көршісі жиі ескертулер жасап жүргесін үйден бір қадам аттауға қорықты алыс туыстарының тойында мейрамханасы бар жеңгесі келген еді сөз арасында мектеп бітірген қыздарың болса маған жұмысқа жіберіңдер оқуын оқытып жұмысын да істеп ақша табады жататын жері тамағынан еш қиындық көрмейді сөзге де іске де шебер задагүл аузын толтыра айтқанда назеркенің анасы да сенді үйге келе назеркені жолға дайындады назеркеден бөлек бір жас үлкен алыс туыс қыз бар байғұс қыздар қандай тозаққа бара жатқанын білмеді анасы қуанып назикош енді сенің де дипломың болады әйтеуір көкнайда жүресің жеңгең жақсы қарайды сол бір үлкен қалаға аяғы тартпаса да диплом ақша үшін бара жатты пойыздың іші қапырық екі күн жол жүріп үлкен қалаға жетті жеңгесінің түрі аузы жабылмай сөйлеген сөзі ұнамаса да үнсіз келіскен назеркеге анасы о баста жеңгең не десе бәрін орында айтқанын қыл артық сөзге келме әбден құлағына құйған еді керемет қарсы алған мейрамхана даяршылары не керектің бәрін жайнатып қойған назеркенің көңілі енді орнына келгендей үш ай өтті кухняда көмекші болып жүрді ақшасы да жақсы төленіп поштамен ауылдағы анасына жіберіп тұрды анасы да мәз әйтеуір бос жүрмей ақша тауып сырттай оқу оқып жатыр деп туыстарына ауыз толтыра айтып жүрді шын мәнінде құжаттарын жинап алған жеңгесі ешқандай оқуға тапсырмады ара-тұра салонға әкеп неше түрлі бояу жағып шаштарын қырқып қаланың сұлулары сияқты болып жүруді жеңгесі үйрете бастады қысқа белдемше қысқа көйлек назерке ұнатпайым десе де әй қыз сен осы тасташы ауылбайский қылыңды міне дина сияқты болмайсың ба дина ауылдан бірге келген қыз ол ондай нәрсеге тез үйреніп кеткен дина келген сәттен-ақ даяшы болып сылаң қағып іштегі даяшы жігіттердің бірнешеуімен жүре бастады тіпті шылым шегіп жігіттермен жабыса сүйісіп тұрған көрген назеркенің аяқ-қолы дірілдеп кеткен еді өзі әдем қыз салонға барып одан сайын сұлуланып кеткен назеркеге жеңгесінің жүргізушісі көзін алар емес ол жүргізуші администратордың ұлы үйленген баласы бар еркек бірде жеңгесі назеркені жұмыстан ерте босатты тұратын пәтері мейрамханаға жақын дина жұмысқа үнемі кешке қарай шығады таңертең сүйретіліп келетін мойнында көгерген дақтар бастапқыда түсінбейтін қыз сұраймын деп ұмытып кететін үйге ерте келгеніне мәз болып душқа түсіп анасымен сөйлесіп енді көзі ілініп бара жатқанда есіктің қоңырауы шырылдады түнгі сағат он екілердің шамасы бұл кім глазоктан қарағанда жүргізуші ағай екен мен бастық сені алып келсін деді ойы арам еркектің сөзіне сеніп қалған назерке есікті ашып күте тұруын айта бергенде есікті лесе құлттап қыздың аузын басқан асқын жас қыздың өмірін талқандады бұл әрине жеңгесінің жоспары назеркені жезөкшелік өмірге әкелудің алғашқы қадамы бастық жеңгесі шын мәнінде жеңгетай сырт көзге адал жолмен ақша табатындай болып көрінгенімен қарам жолмен жүргені жасырын. назерке сияқты қаншама қыздың обалына қалғаны беймәлім бір сәтте өмірінің астан кестені шыққан қыз шарасыз күйде қалды сол күннен бастап назеркенің өмірі өзгерді қорқыту мен зорлық көрсету күнделікті өмірлеріне айналған анасымен сөйлескенде тамағына пышақ тақап тұратын сәттер де жетерлік байғұс қыздың көз мен қорлықпен тапқан ақшасын анасы қызымның маңдай терімен тапқан табысы деп мақтанатын қайдан білсін бастық жеңгесінің жоғарыда отқан қолдайтын таныс тамырлары өте көп сондықтан да ештеңеден қорықпай заңды белшесінен басып назерке сияқты отбасы нашар тұратындардың қыздарын зар жылатып байлыққа кенелген жеңгесіне ешкім шек қоймады бір кездері бұл жерден бір қыз қашып шығып кейіннен ол қыздың өлгені туралы естіді бұл жұмысқа көнбегендерді төледі ұстап көнгендерді мейрамхананың екінші қабатында ұстайды ауылдан бірге келген динаның мұндай лас жолға еті тез үйренді бастық жеңгесінің айтқан екі етпейтін дина оң қолы десе де болады бұл тозақтан құтқаршы деп назерке аяғына қанша рет жығылғанда дереу жеңгесінің құлағына жеткізетін әлгі жүргізуші азғын кеп тепкінің астына алатын күндері назеркенің өткен өміріндегі ұмытылмас қорқынышты түс секілді өтіп кетті сол бір күндерінің денесінде әлі күнге дейін тыртықтар қалған сол бір қарғыс атқан күндеріне тек әкесін кінәлап өткен назеркеге бұл тозақтан әкесінің өлімі құтқарды әрбір күні жаны мен тәні қиналған сайын әкесін жек көрді әттең әкем ішпей бізді асырағанда мұндай азапқа толы өмірді көрмес едім деп жылаған қыздың өкпесінде түсінуге болады жеңгесі де бір ғана шартпен босатып ешқашан бұл жұмыс туралы ешкімге тіс жармайсың айтады екенсің сені тірі қоймаймын бауырларыңды да өмірін құртамын осыны ұмытпа басқа да ескертулер болды осы кезге дейін назеркенің көрген қорлығы жабулы қазан жабулы күйінде қалды ауылға келген назерке үйден мүлдем шықпай сыртқа шықпайтын қыз ешкіммен араласпай сөйлеспейтін анасы болса назерке әкеңнің жүзі өтті жұмысыңа оралмайсың ба бізге бола алаңдамай бара бер деп қояды ешқайда бармаймын ешқашан жұмыс істемеймін тамағына ащы өксік тірелген қыз бөлмесіне қарай жүгірді ей қыз дипломың нес болады жеңгеңнен ұят емес пе деп анасы тағы да ұрса жөнелді мама ештеңе айтпашы өтінемін мен енді өлсем ол қалаға аяқ баспаймын қызынан қаншама рет сұраса да ештеңе айтпады бар айтатыны өмірімнің күл талғанын шығардыңдар бұдан артық менен ештеңе сұрамашы деп жылай жөнеледі арада қаншама жылдар өтті назеркенің өмірі бақытты өйткені ол өзін сүйетін жігіттің әлде әлдеқашан әйелі болды қазіргі таңда балалары бар бақытты жан тек бір өмірінің осынша сынаққа толы күндері кейде есіне түссе жүрегі жаралана ауырады соңы